Doktor, Doktor! Doktor, ich muss meine Facharbeit. Äh, äh, Doktor, ich krieg meine. Doktor, ich äh, krieg meine. Nein. Doktor, ich krieg meine Steuererklärung nicht hin. Doktor, ich hab. Doktor, ich glaube, ich habe meine Knochen verloren. Antibiotikum. Hier, Antibiotikum. Bitteschön, Antibiotikum. Doktor, Doktor, ich habe auf dem Weg hierher eine Kuh überfahren. Doktor, Doktor. Ich habe auf dem Weg hierher eine Kuh überfallen. Warte, ich habe auf dem Weg hierher eine Kuh... Warte, gib mir, ein, äh, gib mir das Ding da. Ich häng's mir um. Das hier? Ja. Willst du noch ein Tuch in die Hand bekommen? Nein. Hä, aber das ist ja cool. Ich glaube, ich habe Grippe. Dann waren wir Grippe Antibiotika. Okay. Doktor, ich glaube... Ne, Doktor, Doktor. Doktor, Doktor! Oh, nein, <laughs> ich ziehe nichts ein. Mann, ich war so lange nicht krank, dass ich nicht mehr weiß, wie man das macht. oh. <laughs> Bitteschön, Antibiotikum. Bitteschön, Antibiotikum. Bitteschön, Antibiotikum. Antibiotikum, bitteschön. Antibiotikum. Ha, Antibiotikum. Ah, ich weiß was. Antibiotikum.